А, немногие, к сожалению, знают то, что при удалении фотографии на телефоне на базе операционной системы Android данные файлы не удаляются, а переносятся в корзину для временного хранения и хранятся там от 15 до 30 дней, зависит от версии Android и от самого смартфона и от заданных в нем настроек. Так как же найти эту корзину и где она находится, рассмотрим в этом видео. А, все достаточно просто. Нам надо зайти в галереи а, галерею вы можете найти очень просто. Провести пальцем а, по экрану своего смартфона либо вверх, либо вниз. Я же вверх вот провел. И здесь вот у нас есть галерея. Заходим в галереи. В галереях, к примеру, у нас есть различные файлы, фотографии. А вот, к примеру, есть картиночка. Мы ее для примера удалим. Я ее удаляю. Все, она а, переносится у нас в корзину. И где же находится у нас а, данная корзина? А данную корзину посмотреть очень просто. В верхнем правом углу а, галереи имеются три точки. Нажимаем на эти три точки. И здесь можно выбрать пункт корзина. Выбрали пункт корзина. И здесь, в принципе, все удаленные файлы, которые у нас есть. Можно восстановить некоторые удаленные файлы. А, зажимаем клавишей и нажимаем а, «Восстановить». Пальцем зажали на иконочку картинки и восстановили. Все, сейчас данная картиночка у нас снова находится в галереях. К примеру, а если мы хотим удалить какие-то ненужные нам файлы а, из картины, либо же очистить все, то то же самое. Можно нажать просто «Очистить» в верхнем правом углу либо же выбрать ненужный нам файл. Вот, к примеру, вот этот вот файл я нажал и нажимаю удалить. Удалить. Все, изображение у нас удалено окончательно. Что же делать, если у нас, к примеру, а, нет а, корзины и вообще она не включена? Ее можно включить. Также нажимаем на три точки, нажимаем настройки, пункт настройки и в настройках а, здесь у нас э, есть корзина. Просто ползунок вправо либо ползунок влево. Сейчас она у меня включена, ее также можно отключить. Если ее отключить, то, соответственно, файл будет сразу же удаляться. У меня же здесь хранение до 30 дней перед окончательным удалением. Многие, конечно, могут а, знать о данной фиче, но, как а, правило, многие об этом не знают. А так, всем спасибо за внимание, всем пока.